ඉතින් යාලුවනේ අද මම මේ වීඩියෝගෙන් ඕගොල්ලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ Adobe Illustrator use කරලා shape එකකට හෝ text එකකට ඔයාලගේ පින්තූරේ දාගන්න හැටි. මේකෙදි අද මම use කරන Adobe Illustrator 2014 version එක. මම ඉස්සෙල්ලම shape tool එකක් use කරලා පෙන්වන්නම්. ඔයාලට ඕන shape එක ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මෙතන object එකට ගිහිල්ලා compound path click කරලා මේක make කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන ඉමේජ්ජක මේක ඇතුළට ඩ්‍රැග් කරගෙන එන්න ඕන ඊටස් ඒක ආට් බෝඩ්ඩයට වඩා ලොකුයි නම් මේක මෙතනින් ඕගොල්ලන් පොඩි කරගන්න පුළුවන් ඕනේ සයිස් එකට හදාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන් ෂේප් එක මේ පින්තූරයට උඩින් තියෙනවා ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කළා ඔබ්ජෙක්් එකට ගිහිලා ෆ්ලිපින් මාස් ක්ලික් කරලා මේ කරාම ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ මෙතන මේ ස්ටායිට් ඇතුළට මගේ ඉමේජ් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ටෙක්ස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න කියන එක ඊට පස්සේ නිව් එකක් ඕපන් කරලා මෙතන ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔලට ඕනි සයිස්සකට හදාගෙන මේක සිලෙක් කරලා මෙතන ටයිප් එකට ගිහිල්ලා ක්‍රියේට් අවට්ලයින් කියන ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රියේට් අවට්ලයින් කියන ක්ලික් කරහම ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් එකයි එඩිට් කරන්න විදිහක් නෑ මොකද දැන් අපි මේක ෂේප් එකක් හැටියට කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ආයි ඔබ්ජෙක්ට් ගිහිල්ලා මෙතන කම්පවුන්ඩ් පාත් කියන ක්ලික් කරලා මේක් කියන බටන් එක බන්න ඕනේ කලින් කිව්වා වගේම ආයමත් ඔයාගේ ඉමේජ්ජක මෙතැන්ට ඩ්‍රැක් කල්ලා ඒ ආඩ් බෝඩ්ඩට වඩා ලොකු ඉනම් පොඩි කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ එක්ස්ට එක මේ පින්තූරට වඩා උඩින් තියෙන්න ඕන තවලත් පේෙන් ඇතු ඇති මොකදම කම්පවු් පාත් කරපු හින්දා ඉරවශ ඔක්කොම සිලෙක් කල්ලා ඔබ්ෙක්් එකට ගිල්ලා කලිපින් මාස් කියනක මේ කරන්න දැන්වාලට පේන ඇති මගේ ඒ ඉමේජ්ජක තිබ කල එක ඒ ඉමේජ්ජක ඒ තැන තිබ කලස් ටික මගේ මේ ටෙක්ස් එකට ඇඩ්ඩලා තියෙනවා මං හිතන අදමම් මේ කර වීඩියෝගෙන් ඕගොල්ල මොනහරතයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වගේ දේවල් දන්න තිය තව ඉන්නවනම් මේ වීඩියක ෂයා කරන්න මේ වීඩියක ලයික් යත්දාන්න මගේ තා වීඩියෝස් බලන්න උන්න මගේ චැනල සබස්ක්‍රයිබ් කලා නොටිෆිකේෂන් බෙල්ල කලික් කරන්න අපි එන ඊළඟ වීඩියෝගෙන් හම්බෙමු